Des lettres, des signes, des kilomètres de lignes à mettre sur du papier rectiligne. Quand j'ai la guigne, ma mine, ma ligne m'anime comme l'amphétamine, ma vitamine, mon plan d'évasion, ma libère mon esprit de l'abîme. Quand j'habille les feuilles blanches que je tâche au stylo habille, ma rime minime me mime. Quand j'avance et trace des synonymes, me rappelant de belles maximes, des contes de crime où les vilains petits canards deviennent des signes. Même si dans l'univers infini nous sommes infimes Je rêve de briller comme une étoile Des éclats de couleurs qui viennent danser sur une toile royale Partir au loin et mettre les voiles Foncer tout droit sur une aurore boréale Mais moi je reste là assis J'écris des lettres, des signes, des kilomètres kilomètres de à mettre sur du papier chinois et j'écris. Esquisse, je trace de petites lueurs qui passent de l'espace. sur un son bien cadencé qui s'évapore en condensé. Yeah, microscopique devant l'immensité des distances qui viennent nous séparer. Le regard posé sur un ciel tacheté, des millions, des milliers de molécules maculées qui circulent quand les idées se bousculent dans le courant du faux fluide de nos pensées. Quand elles s'alignent, moi pour compenser, je reste là assis, j'écris des lettres, des signes, des kilomètres des vie tu sur du papier rectiligne. J'écris des lettres.